जिला मुंगेली ब्लाक लोरमी से 40 किलोमीटर दूरी ग्राम सलगी के बैगा आदिवासी द्वारा 2013 में कच्ची सड़क निर्माण में मुर्मीकरण रोजगार गारंटी के तहत करवाया गया था लेकिन उनके मजदूरी की राशि का भुगतान अभी तक नहीं किया गया काम के पैसा कितना दिन के मिले हैं दीदी और कितना दिन के बाँचे हैं पहली के बची से दीदी आखिरी के एक हफ्ता के मिली से तहाँ सब पैसा बची से कोई अधिकारी के पास पैसा के संबंध में बात करी हो दीदी नहीं करे हम दीदी तो उसका चेक कट गया है स्टाफ से पोस्ट ऑफिस के माध्यम से होगा पेमेंट इनका पोस्ट ऑफिस पैसा जमा हो चुका है कब तक हो जाएगा सर जब ये जाएंगे अपना पैसा लेंगे जून 2014 को सलगी बाटी पथरा के मजदूरों को उनके मजदूरी राशि भुगतान करवाने के संबंध में वीडियो बनाई थी वीडियो वॉल्टियर के सभी दर्शकों को धन्यवाद देती हूँ जिसके दबाव से अंठावन लोगों को इम्पेक्ट आया वो समस्या तो तही आदि दीना दीदी तो वीडियो बनाए हमार समस्या ला पूछे तो हम बताए तो वीडियो बनाए तो वो पैसा मिलिस अच्छा मौका में पैसा मिलिस तो आधा ला खातू माटी ले ना आधा ला कपड़ा लता आधा ला चाउर दाता घर में बूता करें दीदी तो आस धान पान अच्छा हो से घर में बूता करें था आपकी सब बदलाव आए से तो समुदाय और आपके क्या भागीदारी रही से दीदी भागीदारी तो कहीं आए के हमारे समस्या ला पूछे दीदी तब वीडियो बनाए वीडियो बनाए के ओखर में हम भी बात करें तय भी बात करें तो भागीदारी सही वैसे सर 2012 में सलगी से राजौरी सड़क निर्माण में लोगों काम किए थे हम्म। और वहाँ का पेमेंट नहीं मिला था समस्या को कैसे हल किए सर उनका जो सम... बजट की प्रॉब्लम थे जैसे बजट आ, आ गया वैसे उनका भुगतान करा दिया और कैसे पता चला सर इस नहीं मैं कांटेक्ट में रहता हूँ कभी कोई लेबर पेमेंट यदि अधूरा रहता है तो मैं हमेशा कांटेक्ट में रहता हूँ वरिष्ठ अधिकारियों के और उनको सूचित करता हूँ और पेमेंट व्यवस्था करा देता हूँ धन्यवाद सर आप जल्दी पेमेंट करवा दिए मेरे इस वीडियो को देखने वाले दर्शकों से अनुरोध है कि वन विभाग के अधिकारी SDO Shri R P Tiwari ji को double nine zero seven nine two nine zero five zero इस नंबर पे कॉल करके धन्यवाद दें मैं दीना गणवीर ग्राम सलगी बाटीपथरा ब्लाक लोरमी जिला मुंगेली छत्तीसगढ़ इंडिया अनहट के लिए